ербол тандыбекұлы берікқара ауылдық округінің әкімі кешегі яғни 12 қаңтар 2021 жылы болған оқиғаға байланысты майтөбе ауылынан шамамен ә, кешкі сағат алтыларға таман тау жотасынан ерген сулар сонымен қатар ә, сонымен қатар жауын шашынның қатты болу себебінен ауылымызға су кірді яғни екі көшеден біреуі қара көшесінен екіншісі көксалов көшесінен бұл көкшолақ көшесіне кірді соған байланысты аудан басшылығы жқ бөлімі оның ішінде төтенше жағдайлар бөліміне ескертіліп арнайы техникалар бөлдіріп шамамен түнгі сағат үштер шамасында толығымен су жүйесін басқа арнаға түсірдік яғни созылу себебі бізде мынау қыстың қатты болуына байланысты то, тон кіріп кеткен жерге сол себепті техникамен алуда қиындыққа туғызды бізге бүгінгі күнге ауылды толығымен аралап шықтық екі көшені сонымен қатар ешқандай ауыл тұрғындарына шағым жоқ мал шығыны жоқ адам басы аман бұл жерде тек қана үш үйге қора қопшығына су ерен яғни су деңгейі ол жерде 20-25 сантиметр бүгінгі күнге аудандық ә, бөлімінен арнайы су сорғыш машинасын сұратып отырмыз кешке дейін бітіреміз деген жоспарымыз бар